प्यारे दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम कार को पार्किंग में लगाते हैं कार को अगर पार्किंग में लगाना है वो देखो वो पार्क है वो साइड पे हमने राइट साइड पे लगाना है तो उसके लिए क्या है कि आपको कार को कुछ पीछे कुछ आगे करना पड़ेगा तो ये एक स्किल है धीरे धीरे सीखो कुछ स्टेयरिंग से हमने थोड़ा इधर कर देना है पीछे कर देना है एडजस्ट करना है देखते हैं कैसे करते हैं देखो मैंने गाय को सबसे पहले देखा फोन किया मालता देखता हूँ इस घुमा लेता हूँ गाय को 아니야. 들어가자. 안 들어, 안 들어, 안들 오케이. 오케이. 만나가야 돼. 끝으로. 예.